Awesome. Excellent work. Второй убед этого первого черта. Алло, первый. Достай. Ты дурак, что ли, первый? Что он творит? Ой. Ты первый лети. Короче, возьми гранат, подожди его, пожалуйста. Листик ну, наконец-то уже умрет. Желаю. Первый. Awesome. Пожалуйста, аптечку дайте да, кто-нибудь. есть аптечка? На, держи. Я тут